Hello Philippines and Middle East and hello world! Mega love shoutout sa ating mga uh, estudyante dyan, mga kababayan natin na makakapanood at manonood nitong ating FB Live. Yan. Kumusta kayong lahat dyan dito sa Middle East at syempre sa labas ng Middle East, buong mundo. Kumusta kayong lahat? Yan. So maglalaro tayo ngayon, no? Magsasaya tayo, no? Hindi naman puro lahat, ano, problema lang ang iisipin natin. Ayan. So, bakit black siya? ng internet. Ayun. Mega love shout sa 8 million amazing people out there. Kumusta kayo dyan? Maglalaro ulit tayo. Magpakasaya. Yung mga nanalo na nakaraan no, last Tuesday, Uh, yung nasa UAE, na-refer ko na po yan sa kay Mr. Elchi at yung nasa Saudi, nandun na rin sa kay Miss Sonia yung pangalan nyo. So, uh, kapag kayo ay magpapa, ano, magbabayad ng next payment, yung maa-avail nyo na po yung inyong napanalunan. Ayan. Good afternoon! Yes, good afternoon to you, Mega Love Shell. Kumusta po? Okay lang naman. Kayo, kumusta dyan? Okay lang? 9 million amazing people out there. Kumusta kayo dyan? Kumusta kayong lahat? Hello, Miss Marol. Kumusta kayo dyan? Kams Azir. Iba yung mga pangalan nyo dito. Pasensya na kung hindi mabigkas ng maayos. <laughs> Yan. Kapi na tayo saglit, ha? <laughs> Mapatapos yung kapi. Ayan. So, i-drop ko na ba yung ano? Um, Kasi, like and share, like and share. Baka naman hindi na kayo lang ito dyan. Like dyan. Like naman. Like and share. Like and share po. At hindi po tayo, ano ha, uh, hindi po matagal, hindi matagal itong live natin. Ano, bilisan lang. Magdadrap po ako ng link para sa attendance na kung sino yung, ano, ah, sasali sa travel, Ayan, papa-enroll lang po tayo ng dalawang subject and mag-a-add ng 50 KD para ma-avail natin yung one set na desktop computer. All-in-one po siya. Parang laptop na malaki na po siya. Ayan. Nakita nakita niyo siguro yan sa live ni Miss ano Miss Lynn and Miss G. Ni-live na nila yan. So para sa mga bachelor student natin mm, na nandito sa Kuwait, pwede kayong mag-avail, mag-enroll lang kayo ng dalawang subject at mag-add ng 50 KD. Ayan. So yung mga wala pa pong ginagamit na laptop, or computer, pwede niyo pong i-avail yan. Talagang ano na yan, eh, kalagayan sa inyong pag-aaral. Maski ako nga eh, mag-aabel ako kasi ang laki niya eh, parang <laughs> diba? Ang ganda niya at maganda sa pag-aaral. Ayan. So, asan na yung iba? Like and share po tayo ha, like and share. Yung, ano ba? Ah, Miss Chico na lang pala yung mag-announce naman. Ayos ko lang naman. 7 million amazing people there. Yeah, naririnig, naririnig. Kung gusto mo dito ka. Hello, magandang araw sa inyong lahat. Yes po, si Miss G in the house. Kasama na lang ibang napakaganda si Madam Badria. So, um, last time, nagbigay tayo ng mga discounts para sa inyong mga courses for the next subject. Ngayon, magbibigay naman tayo kasi syempre parang kailangan naman natin ng um, load para makausap natin natin mga family sa Pilipinas. Ito po ay kanong um, pawang katuwaan lamang. Ayan. So, mabibigay, sponsor po si Madam Badria ng uh, 100. 100 Gcash. Ayan. Palakpakan naman natin. Yes. Palakpakan natin si, si Madam Bads. Kasi mag, mag ano siya ng uh, pag maraming dadating, dadagdagan ko ng isa pa. <laughs> Iba talaga yan. Yung palakpakan natin, palakpakan natin yan, palakpakan natin. Yes, because malaking bagay na rin ang company. Pa sa, ano, sa family niya sa Pilipinas. Diba, meron pa internet sa atin na i-activate ng one week, 90 pesos. So, makakapag-activate na sila, makakapag-Facebook. Wow. Mm-hmm. Ayan, so part ang, ang mechanics natin, Miss Vance. in the house. May love siya out. Shout out, shout out dyan. Sa ating mga viewers. Just forward. So, gusto ko yung attention link. Ikaw lang mag-drop dyan. Kasi hindi ko matidrop dito. Oo. So, ano yung mechanics natin, Miss Buds? Pwede mo announce na. Oo, oh, ano? Stop share ko muna. Ay, wag. Ah? Ay. <laughs> o, oh, sige lang, sige lang. Walang problema. Wait lang. I-face ko muna itong attendance link ka. Ah, Nandiyan. Oo. Nakukuha mo, Miss Win. Yung attendance. Kasi ikaw yung makakapag-drop dun sa ano. Sige, mag-share na ulit. Baka maubos na yung ano natin. Nasa, nasa chat box. Sa chat box. Ulitin ko. Habang wala pa sila, mag-advertise mo na tayo. Ayan na. Nawala. Baka maubos, maubos yung ano ng Corby, pababa ang budget sa baba para mag-attendance na. Okay, share ko na. Dito sa baba, di ba? Pero makuha nila. Dito dito sa comment. Hmm. Kasi hindi ko Sino ka makapag-pin? Wala mo Ilagay mo na. Subsisipin mo ha. Ten months? Ha? Ten months? Oh, I feel Ikaw na, ano yung mechanic? Ikaw na lang. Sa mechanics. Ano, hindi ko pa nakikita. Ah, okay, nakita ko na. mo. Atin. <laughs> okay, walang ace. Okay lang, understood na yan. Ulitin mo, pwede naman ulitin. Ito tayo, sir. Attendance, yan, meron na. Rems Bignik, good afternoon. Oo, kasi interment number man yan at saka ano. Yan. Narinig na ba tayo sa live? Hindi pa. Thank Late yata itong phone ko saglit. Refresh muna. Ayan, mega love shoutout sa lahat ng uh, ah, nandiyan sa baba, 11 million amazing people there. Kumusta kayo dyan ulit? Ayan, kumusta ulit tayo? Ayan. Uh, naibaba po ni uh, ng um, admin natin yung attendance dyan sa pa. Pwede na po kayong mag-attendance sa lahat ng gustong sumali. Mabilisan lang po yan. Magkatago tayo din. Ano bang oras ngayon? Wait lang. Ang oras natin ngayon ay 4.29. 4.30 na. So, magka-cut off tayo, Miss G, ng Oo. 10 minutes. Parang ganun na nga. Tayo ng for, <laughs> yeah. ano, for, for 40. Ayan, para Yan. For 40, mag-cut off tayo sa attendance. So, mag-attendance na po kayo dyan. <laughs> Ayan. So, as of now, meron na ditong uh, anim na nakapag-attendance. Ayan. Nandito na si Remalyn Laviga, si Riza, si Michelle. Oh, nandito si, sino to? Elchi Guapo. May nalab siya. <laughs> sino yun? May Elchi. <laughs> Tapos 1, 2, 3, 4, 5 ang enrollment. Ginger and Ayan, nagiging ready ka, Mister. Nabibigyan mo mo. Isa-isa lang po tayo, ha? Kasi ikaw ang hindi makakabigyan. So, si Michelle, ano? Ah, huwag ka nang umulit. Hanggang 4.40 po ang ating um, cut-off. Yes, hanggang 4.40 magka-cut-off tayo. So sa ngayon, 4.30 na. Yan. 10 minutes left. Saan the night. Wala naka-share pa ito na. Pwede ba ikaw na naman, Nay? Ang layo na nga ano eh, keyboard ko eh. Bibigyan <laughs> kita ng ano. Oo. Request ka nga. Remote control. 'Yan. Nakikitaan, nakikita nila mga pangalan nila pala dito 'no, 'yan. So, 'yan pala yung nandito, 8. Ang 8 si Elchie Guapo. Sumali ka na rin diyan, Lynn Ganda. Ah, oo. Yes. Um Elchie Guapo. Baka naman, baka naman. Ano, may sponsor tayo dyan. 200 chikas. May, ay, sa ganda. Oh, wow. Mega love shout out. Magkano sponsor ni Madam? <laughs> Ayun, no? Oh. Ayan. 11 million amazing people out there, nakapag-attendance na sila. Pero dito sa ating, ano, sa viewers, ay meron tayong 18 amazing people. Ayan. So, lahat po ng, ano, ng gustong sumali, sige na, bilisan nyo, magka-cut off na tayo within 8 minutes. Ano nangyari? <laughs> Ayan. Magkano po yung sponsor niyo? <laughs> open for open for open for sponsorship uh, ah, Sir Elchi ha. Yes. Ayan. So, ilan na ba? Meron na tayong 11. Sino kaya? Ayan. 100 chikas sa bawat mananalo. Ayan. So, tapos 100 load na rin from Sir Mark. Oh, Yes, siyempre kasi kung wala kayong, yung mananalo, halimbawa, let's say, uh, ikaw, Miss Lynn, mananalo ka, tapos wala kang Gcash dito, pwede mo ang ipa, ibigay yung Gcash ng, pami, ng kapatid mo, family mo sa Pilipinas. Yes, kung sino po sa inyo yung mananalo at wala kayong Gcash dito, pwede po natin, pwede niyong kunin yung Gcash ng kapamilya niyo, kapatid, or pamangkin, kahit sino kung kanino niyo gustong ibigay yung mapanalunan nyo, pati yung load. Yan. So, 100 load sponsored by Sir Mark, 100 chicas from me, and uh, siguro meron dyan sa baba na gustong mag-sponsor pa rin, open for sponsor po, pa-PM na lang. Pwede kong dagdagan yun sa akin ng isa pa ko, ilan na ba yung ano ngayon? Kapag hindi ako, pina... <laughs> Ayan, meron na tayong 14 amazing people na kapag attendance. Ayan, 14 and 15 na rin yung viewers natin. Sino pa kaya? Ah, isa pa dyan. So, magka-cut off na tayo within 5 minutes. Yes, mag-share po kayo. Nakikita po, may nag nagtitrace po ng ano, si Madam Lim po dito tinitingnan po kung sino yung nag-share ng ating uh, earbuds para po hindi ma-void yung ating napanalunan. So, paki-share, like and share po tayo. Like and share! Katuwaan po. Yes. Uh, kapag hindi po, paka, so yung hindi pa nakapag-attendance, pakiclick lang po yung attendance link, mag-attendance po tayo. Yes, doon po namin kukunin yung mga attendance na ilalagay natin dito sa ating laro. Miss, Marwal na kapag attendance na, wag na po natin dublikin. Si ano pala dito na doble? Si Michelle, so tatanggalin ko yung isa, bali may kaya so tatanggalin ko yung isa kasi dapat isa-isa lang para hindi naman kawawa yung iba, di ba? Mm. Kapag na-submit na po natin, wag na pong kasi pumapasok naman yan. Sino pa ba dito? Uh, nakikita naman nila siguro yung mga pangalan nila, di ba? Kitang-kita naman kahit hindi ko na-announce. Ang last po dito na nag-attendance ay si Eileen Toralde. Meron tayong um, 20 million viewers. Yes, 20 <laughs> million na lahat, viewers. Lahat na nanonood dyan, yeah. yung price natin ay 100 Gcash, sponsored by Madam Badria, 100 load naman kaya, para kasi Mark. So, pwede natin i-ano, 'Pag Arabic daw na napunta, Arabic daw yung nag-click, Madam Lindy. Um, eh ma'am, ilagay niyo lang po ng English. Okay na po yun. Attendance lang po yan diretso. Siguro naka... oh, change language. Sa panibagong browser kasi. Si ma'am, ano yung nag-comment? Si ma'am Gonzaga, I Kailangan po, naka, doon na tayo mag, mag, ano, maglagay ng ating pangalan tsaka enrollment number sa form. Para mas madali pong pag-copy-paste ni Madam Badria. Meron na tayo ditong 15 amazing people nakapag-attendance. Ayan. So, uh, ano na ba? Anong oras na? Three minutes left. Three minutes na lang. Bilisan nyo, guys. Bilis, three bilis. Minutes let's na lang. Let's go, let's go, let's go. Three minutes na lang ano, ang natitira sa ating cut-off. Tapos wala na. And, uh, yes. Ang... Magka-cut off na tayo in 3 minutes. Tapos... Oo. Siyempre, si Madam Badria, ang kanyang palaro ito yung, ay... Ito ano yung title? hindi lahat ng ah. naiiwan ay natatalo. Ay, Yun. natatalo. Yan. Kasi ditong laro natin, ang mananalo dito ay yung naiiwan. Yan. So, meron na rin pumasok na uh, galing sa Saudi. Ang enrollment number niya is 421. Ay, nadobli po siya. Dobli po yung attendance niya. So, yan. Nadobli siya. And karamihan dito ay meron na rin ilan sa Qatar, Mahgula, and Kuwait City. Meron dito sobrang dami ng ano, enrollment number niya. Min Lin. Sito, Min Lin. Miss Lin, ikaw ba yan? Miss Lin, ikaw? <laughs> yung enrollment number mo, saan nang yun? Ang haba-haba. Try ko din sumali, try ko din sumali para masaya. <laughs> Uy, void kayo ah. <laughs> <laughs> Mananalo kami din ng 100 ano. Okay naman, may pa-sponsor ka dyan. Mega love shoutout, Sir LG. PM mo lang ako pag may sponsor ka dyan ah. May enrollment number kaya ako. Yan. Muzi, muzi. Okay, I got it, Sir Mark. Lord <laughs> Ayan na, madami na. Ilang minutes na lang sa Ayan, akin? so, One minute na lang. Mag-count na. ka minutes na. na lang. Habol-habol na sa mga gustong humabol dyan. Dali. Ayan, so uulitin ko po yung ating ano, yung ating uh, promo or offer dito sa Kuwait City po. Uh, sa mga gustong mag-avail uh, ng computer, one set of uh, desktop computer, all in one na po yan siya para nakita niyo naman siguro yung live ni Miss Lib nung nakaraang araw or si Miss Chi. Uh, mag-enroll lang po tayo ng two subject at mag-add ng 50 KD. Actually, napakaganda po nito. All in one na po siya. Doon para na siyang, ah, ano, um, tawag nito, para din laptop. Yan. So, sa mga gustong mag-appel po, mag-enroll lang po tayo ng dalawang subject and mag-a-add ng 50 KD at makuha na natin, ma-avail na natin yung all-in-one one set of desktop computer. Ayan, so cut off na po tayo. Wala na, stop na, stop na, dahil 4.40 na. San ka, san ka? Meron ka din? Dito double check ko lang yung mga nadubli dito ha. Para tanggalin natin. Si Remaline, mag-isa lang, Riza, Mitchell. Alam kong dalawa kay Mitchell. Tatanggalin ko yung isa, Mitch ha. Tatanggalin ko yung isa. Ayan si Gingging, Elchi Guapo, ayan, andyan na rin. Si, si Gingging, nadalawa na rin siya. Tatanggalin natin yung isa. Okay. Antonia, ayan, okay lang. Isa lang yung nakikita ko. Si Marol. Ay, siya ganda. May galab shoutout mo doon. <laughs> ayan, Maricel Ramas. Min Lin, Miss Lin, ginawa mo pang Mindanao. Mariel, <laughs> Miss Mariel, ayan, isa lang din siya. Maricel Ramos na doble, meron na doon sa taas. At tanggalin natin yung isa ha. Para naman uh, maging ano tayo, fair tayo sa iba. Ayan, Maricel Ramos. Tignan natin, double check, double check. Mariel, Maricel Eileen, si Leone Ross, doble na rin siya. Tanggalin natin yung isa, Miss Leone Ross, ha? Ayan. Oh, Giselle Karen. <laughs> Ayan, si Roxy Saburaw, Joanne Belen, Reina, Eden, Eden ba yan? Eden? Ortega, Ed, Edeline Jenny Rose and Jerwin. Ayan, so wala na po yung mga doble-doble. Meron tayo dito 20 amazing people na kapag attendance. Ayan, so ipapasok na natin yung mga pangalan nila at enrollment number sa ating Suburan talaga. Alam niyo naman, papalarin kayo. Pero, <laughs> ala, ano nangyari? Bibilisan natin in 10 minutes. Kaya ba? Ayan. So, ito na po tayong lahat. Huwag na natin tanggalin yan. Baka mamaya ay magulo pa. So, magsiset ako ng ilang seconds? 3? 15 seconds? Ayan. Okay. Ready na kayo? Ready na? Hindi na kayong iwan? Ayan. Bakit yun lang yung nakikita, ha? Hindi, nakikita niya lahat. I mean, parang konti lang yung nakikita kong tao dito. Ay, mga, mga kitty. Ha? Nakita niyo? Parang konti lang. Yes. baka hindi siya pangparamihan nitong mga kitty na to, hindi sila kaya sa marami. Pantayin yan. Palitan natin. Balik tayo sa, balik tayo sa, hindi kasi hindi siya, yung capacity niya yata is ano, konti lang, hindi siya ano eh. Dito sa tax raise, 1 to 400 to eh. <laughs> na natin. Ba't gano'n? Ayan, no? Oh, Nandiyan sila lahat. Okay, let's go. Ang cute kasi noon eh. Try nga natin. Mag Minsan lang to. Gusto ko lang i-try. Okay. Let's go. Nakabagal? Sino kayang unang matatanggal? Sino kayang unang matatanggal? Si Miss di na kaya ang unang matatanggal? O si Sir Elchie Guapo kaya ang unang matatanggal? Ako ata <laughs> Congratulations sa unang natanggal. <laughs> Minsan na nga lang manalo. See you next time. Sinasabi ko na nga talaga, wala talaga akong swerte sa ganito. let's go, let's go, let's go. Si Minlin na sila, si Minlin, si Minlin. Oh, Minsan na nga lang ako, hindi pa talaga ako nananalo sa ganito. Miss Mariel, sorry. Better luck next time. Ayan. Bilis. Ayan. Handa na pa kayong maiwan. Hello. Mariel Ramos. Maricel pala. Maricel Ramos, sorry. <laughs> Ako talaga yung pinakaunang na maalam eh. Minlin. <laughs> Minlin sunod. Ako na kus, nakikita ko maganda si Ma'am Aisha ganda. Oh, bye-bye. See you tomorrow. Goodbye. Yes po, kada Martes po to meron tayong ganitong um, kasiyahan dito sa ating page. I-share nyo po ha. Pagka wala po tayong sharer badge, um, ma-void yung ating pagkapanalo. Elchi Guapo, goodbye! <laughs> Ayan. Sino kaya ang susunod na magpapaalam sa bahay ni Kuya? Namaalan <laughs> si El Wala talaga tayong swerte-set. Goodbye, Miss Evelyn Ortega. Goodbye, El Chiguapo daw, sabi ni Mama Isha. Ano, Ngayon, asan si Minlin? Kailangan na ng mamaalam. Nagagaga, Vice Antonia from Qatar. Rigs <laughs> again, may oras. Kaya pa na oras kayo pa. Mas cute kaya yung ano, kitty na kaso lang ewan ko na Hindi ka siya. Konti yung capacity niya. Miss Lynn, goodbye! <laughs> Akala mo ah, akala mo ah. <laughs> sawi ka pa din sa kaya, <laughs> Sino kaya ang susunod na mamamaalam? Susunod na mamamaalam? <laughs> pabida yung pata Ayan. natin eh, pabida. Bye, Miss Generals! Ay, sorry, sorry, hindi ko yata natanggal na ano ko. Hindi natin. Pero hindi ko na, ano, hindi ko na bigay. Yes, tama. Kailangan may share badge kasi pagka wala, mabuboy ang yung panalo. Thank you po, Miss JV. Thank you po. Ang cute ng game. Nakaka-tense din. Opo. Miss Michelle! Goodbye! Goodbye, goodbye, Ma'am Michelle. Shout out, awesome. Yeah! <laughs> Ma'am Mariel, tumatawa si Ma'am Mariel, oh. Congrats, Miss Lindy. Ay, ay, ay. <laughs> Kinansyon ka ni Miss Hansel, Miss Lindy. Congrats daw. <laughs> Miss Riza, goodbye! Ma'am Gonzaga, kailangan niyo pong i-share siya sa, as public. Yes, pa-share po. Huwag po natin kalimutan para hindi ma-void yung ating panalo. Oo. Kailangan po naka-public, ma'am, ano, ma'am Oishi, para ano siya, um, pag nag-share para mag-appear. a Sino pa yung matatanggal, ah? Nasusunod. Dun, dun, dun, dun. My name is Reina Moray. And pag lima, ah, pag mga tatatlo na lang sila, ano na natin eh. Ilan na lang. Ang tibay ni Madam, oh, ni, ni Aisha Ganda, nandiyan pa rin. Nandiyan pa, nandiyan pa si Madam. <laughs> share nyo ang ating live, mga ka-Iksan Pa-share po ng ating live. Pa-share. Like and share, like and share. Goodbye, Miss Grace Laviga. <laughs> ayan, ayan. Sino naman kaya? Ang susunod na magpapaalam sa bahay ni Kuya. <laughs> Ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun. Joanne! Sorry! <laughs> okay, ilan na lang ba yung naiiwan dito? Meron na lang tayong anim. So, Miss G, ilan nga yung ano? Dalawa yung mananalo ng ano natin, dalawa yung mananalo ng, uh, yung isa is yung Gcash, yung isa naman is yung load. So, either pares lang din naman. So, pag tatlo na, tatlo na lang sila. So, yung huling, yung huling dalawa, yun yung mananalo. Yan, yun yung mananalo. Yes. Yung isang phone ko dito masyadong late ba? Lakas tumakbo ng duck nila. <laughs> Ayan, oh, sige, sige, sige. Kasi baka maubos na natin yun. Ubus na tayo na. Bilis, bilis mga pato. 1 minute and 23 seconds. OMG, kaya mabilisan nila. <laughs> Ay, good five. Mr. Bato, Jerwin Bino. Ay, isa pa, isa yeah. pa. Go, race agad. Isang minuto na lang natitira sa atin, mga kapatid. Ang susunod na, mag, susunod na magpapaalam sa bahay ni Kuya ay si Oh my God. Good luck sa maiiwan. Dalawang maiiwan. Goodbye, Lisa. Ano to? Pati ko nakikita mo ang pangalan niya. Teka lang, may tumatawag pa naman sa atin. Saglit lang yung tumatawag. Ah, mamaya na, wala tayong oras. Good luck, good luck. Gonzaga to Raleigh. Goodbye! Ito pa, Sisi. So, tatlo na lang ngayon yung naiiwan dyan. One minute na lang yung oras na natitira sa ano. I-play mo na, igo mo na. Good luck, good luck sa ating tatlong amazing participant na nandito na natitira. Good luck sa inyong tatlo. Oh ah, my cabeza